Katika siku za hivi karibuni, watu wengi wamekuwa wakipambana kupungua uzito na wamekuwa wakitumia njia mbalimbali ambazo zinatokana na mitazamo ama dhana zilizoko kwenye jamii ambazo zinaweza zikawa ni sahihi ama sio sahihi. Leo kupitia Daktari Kiganjani, Anatoria Gari pamoja na dokt Ayubu Msalilwa tunakupa elimu zina ukweli kiasi gani, na pengine kama wewe ni mmojawapo wa watu ambao wamekuwa wakizitumia, uendelee kuzitumia au uache mara moja. Ayubu, tuanze na dhana hii ambayo inaaminika kwenye jamii zetu kwamba kutokula vyakula vya wanga kama vile wali, ugali ni njia sahihi ya mtu kupungua uzito. Dhana hii inaweza ikawa ni potofu. Vyakula vya wanga kazi yake ni kuutia mwili nguvu, na vikitumika kwa kiwango ambacho kinatakiwa havina madhara kabisa. Changamoto iliyopo ni kwamba watu wengi huwa wanatumia wanga mwingi kuliko wanavyohitaji. Nitatoa mfano, mtu amekula wali marage wali samaki samaki, amekula mchana mida ya saa nane, amekula mwingi kabisa. Jioni tena anakwenda kula wali maharage tena au anakula ugali na kitu kingine. Kwa ule wanga ambao umeula mchana haujameng'enywa bado vizuri na haujatumika, lakini jioni tena umekwenda kula wanga mwingi hivyo hivyo. Kinachotokea, wanga wa usiku unakwenda kuhifadhiwa chini ya ngozi yako na unabadilishwa kwa mafuta, mwisho wa siku mtu ananenepa sana. Kwa hivyo uwanga sio shida, lakini ni kwamba uwanga ameula kwa wingi kwa kufuuliza bila kuzingatia kuzingatia ya kwamba wanga wanaohitajika kutia nguvu ni wanga kidogo tu, sio wanga mwingi kama watu wanavyofikiria. Mtu mmoja ambaye ana busara alisema, kama unataka kujua ni kiwango gani cha wanga unachotakiwa kula, angalia ngumi yako funga ngumi yako ndio ule kiwango hicho cha wanga kwenye mlo wako. Kwa kama ni ugali kula hivyo, kama ni wali kula hivyo, huo ndio unatosha. Watoto hata watoto wanatakiwa wale ngumi zao. Sasa wao wanakula mara kwa mara, kwa sababu wanatakiwa wale mara nyingi tofauti na sisi. Vipi kwa wale wanaotumia njia ya kujinyima chakula, anakula asubuhi ama usiku tu kwa siku nzima, au anakula asubuhi na mchana peke yake, pengine mpaka kesho yake? Njia hii ni sahihi kwa mtu kuitumia? Hapa sasa ndo watu wanakosea. Mwili wako una akili kuliko wewe na mwili wako utatunza chakula chochote ambacho unakipata ili kusudi kiweze kusaidia mwili wako huko siku za usoni, na hivyo ndio maana kila chakula utakachokula mwili hata kama ukihitaji utakwenda kukihifadhi kama mafuta ili kusudi ya mafuta yaweze kukusaidia baadaye. Kwa hiyo utakapokuwa unajinyima chakula, unaofanya mwili wako uhifadhi chakula zaidi pale utakapokuwa unakipata. Kwa hivyo hutapungua uzito, bali utaongezeka uzito, kwa sababu mwili wako utahifadhi chakula zaidi kita kitakapopatikana utakihifadhi chote ili kusudi kiweze kukusaidia baadaye, kwa sababu mwili unajua kwamba tupo kwenye njaa, kwa hiyo utahifadhi chakula kwa ajili ya ya baadaye. Ya, na kinachotokea mwisho wa siku mtu unanenepa zaidi. Kwa hivyo ulichotokea kukifanya ni kwamba usijinyime chakula kabisa, bali unatakiwa ubalance chakula, ule mlo kamili ambao umebalansiwa, na kama ulikuwa unakula chakula kwa mfano kingi sana cha aina moja, basi utakapokuwa umekibalance mwili utapata virutubisho vyote unavyovihitaji na hautokufanya wewe ule chakula kingi zaidi. Kwa hiyo mwisho wa siku utakwenda kupunguza chakula na zaidi na zaidi. Kuna dhana nyingine ya kwamba ukinywa maji mengi inasaidia mtu kupunguza uzito. Dhana hii ina ukweli kiasi gani? Hii dhana ni kweli, lakini kiutaalamu kabisa ni kwamba sio yale maji pekee unayokwenda kule ndani nakwenda kukata uzito, labda yanakwenda kukata kilo mbili za mafuta yakatoa. Hapana, ila unapokuwa unajijengea tabia ya kunywa maji mara kwa mara, mwili wako utakufanya upunguze hamu ya kuwa unatafuna tafuna mara kwa mara kule kupunguza kutafuna au kula mara kwa mara au kucrave sugar, yani wewe kuwa unatamani kula vitu vyenye sukari kunapungua itafanya mwili wako uweze kupunguza kiwango cha sukari moja kwa moja na hatimaye sasa utaweza kupungua uzito lakini sio kwamba kunywa maji tu yale mengi ndio kunapunguza uzito ukiwa na tabia ya kuwa na kunywa maji yanayotosha kila mara kitakufanya usipende kutamani vyakula vyenye sukari na mwisho wa siku utaishia kupungua njia hizi ambazo umeziainisha na kuzielezea kama daktari ujumbe muhimu ni upi unaoweza kuutoa kwa anayetusikiliza somo zuri ni hivi Usi usikalili kila kitu. Sio kwa sababu wewe unataka kupungua utatumia njia ambayo fulani alipungua ikakusaidia wewe. Kila mwili wa mtu uko tofauti na mtu mwingine. Wewe unaweza ukapungua kwa kufanya mazoezi mara kwa mara, labda na kutumia maji ukapungua, lakini mwingine akajaribu njia yako isiwezekane. Hapa ndo tunasema sasa tunatakiwa tuwasiliane, ili kusudi kila mtu aweze kupata ushauri kutokana na mwili wake, kutokana na habiti zake zilivyo. Elimu hii pamoja na nyingine nyingi zinazohusu afya kwa ujumla utazipata hapa hapa kupitia chaneli yetu ya YouTube inafahamika kama Daktari Kiganjani, lakini pia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii tunafahamika kama Daktari Kiganjani kwa Facebook pamoja na Instagram, lakini pia TikTok pamoja na Twitter tunafahamika kama daktari underscore kiganjani. Subscribe kwa upande wa YouTube kama bado hujafanya hivyo, uliza swali, comment, ili tuweze kupokea maoni yako na kuyafanyia kazi kwa kukupa elimu na taarifa muhimu kuhusiana na afya yako kwa ujumla. Na siku zote tunasema daktari kiganjani, elimu ya afya kiganjani mwako.